Nyt meillä on niinku tämmöinen työmaakansio, missä me voidaan aina tarkistaa se, että mitkä nämä suunnitelmien linjat on. Joo. Se on hyvä pitää aina kaikki asiakirjat järjestyksessä työmaalla olosuhteissakin. Joo. Koita pitää sitä niinku silleen tuolla, jo tuolla kolossa, niin sitten se pysyy suorassa sen matkan, minkä se menee. Äsken me ollaan tehty käsipelillä, mutta se voi ihan yhtä hyvin niin tehdä koneellisesti. Ja tämä koneellinen tehostaa työtehokkuutta huomattavasti. Paina vaan! Me vähän taaksepäin. Ja tää on vähän liian korkea sulle. Sun tavoite olisi se, että sun hartiat ikään kuin painaisi sitä alaspäin. Mutta se on ihan hyvä paikka, koska mä pidän täällä toisella jalalla käden kiinni tästä. Ja nyt mennä vaan, paina. Jos sä pysäytät sen noin, niin silloin se täytyy ottaa vähän taaksepäin ennen kuin sen käynnistää. Koska jos sen käynnistää suoraan silleen, että se on tuossa leikkaavassa pinnassa kiinni, niin se rupeaa hyppiä tosi paljon. Mutta jos me otetaan se tällä käyntiin, että se on irti tuosta kohasta, niin silloin onnistuu hyvin. No niin, paina! Tässä sen huomaa heti sen jutun, kato, kun tehdään tuolla koneella, niin silloin sitä puuta ei pysty millään tapaa tuntemaan, mutta tällä käsipelillä kun sen tekee, niin silloin pystyy seuraamaan sitä, että mitä se, miten se käsi kohtaa sen materiaali. Yksillä pitkillä johdonmukaisilla liikkeellä se vähentää niitä työvaiheita ja se säästää aikaa. Silloin sen tarvii liikkua vähemmän tehdäksesi enemmän työtä. Tämä on tosi kuuma tää. Joo, se lämpenee, se on kitka. Tää on niinku pieni tehdas. Tai sitten olisi kiveä. Te olette niinku työläisiä, työläisiä tehtaassa. Ken korsana on? Joo, pidä vaan suorassa tota. No mene vaan. taidetta, jos leikkii kyläläistä. Tehdäänkö se näin vai näin? Performanssissa se on. Se tehdään tuollainen pystysuunnassa, mutta kato miten toi tekee toi. Yhtä tärkeää kuin se, että minkälaisia taitoja osaa, niin kuin sahaamisen tai tällaisen höyläämisen, on se, että pystyy pitämään tällaista työpistettä sellaisena, että siinä on niin kuin järkevyys ja eri työvaiheet on eroteltu toisistaan ja sen ansiosta se työ on tehokkaampaa. Nyt kun te olette jakautunut kahteen ryhmään, niin sitten te pystytte niin kuin dynaamisesti vaihtamaan aina puolta. Ja se aina kukin paikka ikään kuin ohjeistaa tekijäänsä siihen tehtävään, mikä niissä on. Se on tärkeää myöskin niin kuin tuotantotehokkuuden kannalta. Te, teillä on syntynyt tämmöinen niin kuin automaattisesti jo tällainen tota, niin kuin järjestys tässä näin. Toinen on aina varjossa ja toinen on töissä. Tällainen niin kuin periaatteessa oma työvuoro, rotaatio tässä. Se on erittäin hyvä. Teillä pitäisi olla ehkä kellokortti vielä, niin sitten voisitte aina painaa sitä, kun tuutte tehtaalle. on prekariaatti. Se on pätkätyöläinen. Se on työläinen, joka tekee työnsä pätkissä. Sitten mä katon täältä, että menee suoraan sen viivan mukaan, mikä me piirrettiin. Pari Vaikka meillä on kovin rennot tunnelmat täällä, meillä on vähän tämmönen avo, avokonttori, avotyöhuone täällä ja meillä on kuitenkin hyvin tiukat tulostavoitteet ja meidän täytyy saavuttaa ne, jotta me onnistutaan tässä tehtävässämme. Koita suuntaa sitä vähän, se kääntää sitä siinä lennossa. Ja ota sieltä niinku ihan rennosti samalla tavalla kuin sitä pidempääkin. Mutta koska siinä on tällainen muoto, niin sitä voi olla vähän vaikeampi seurata. Ja tää on alkureikä, tai sanotaan alkureijä, sen ansiosta sinne voi laittaa sit ruuvin tohon kohtaan. Joo, ja sitten ulos. Hyvä. Ja tee vaikka tohon toisen, toinen vielä viereen. Erilaisissa ruuveissa on erilaiset nuo kannat. Ja tää on niin sanottu torksi. Siinä on kuusi kulmaa. Ja sen takia tonne pitää vaihtaa tuollainen pää, missä on myöskin samanlaiset kuusi kulmaa. Laita se tonne valmiiksi tonne niin kohdalle. Joo, ei tarvi enempää pitää. Noin, seis. Nyt odotetaan. Ei sitä tarvii, se on siinä. Mitä Meni me nyt tehdään? No te nyt käytätte kavahöylää, eli te periaatteessa höylätte. Ja sen ansiosta tästä tulee niinku pyöreä tästä kulmasta ja sitä on mukavampi pitää kiinni. Niin. Hyvä. Voidaan päästä siitä läpi tuonne toiselle puolelle, niin päästään toiselle puolelle läpi myös, niin se ei revi sitä. Ja muista aina, kun olet töissä, niin pyytää kirjallinen työsopimus. Ja muista aina vaatii palkkaa työ, tekemästä työstä. Noniin.